no, no, no, no. Music dance orchestra ए डीजे गाना बजा गाना बजा क्या एग्जिट गेट क्या क्या हुआ आगे अरे नहीं मैं फोन पे बात कर रहा हूँ इतना सुंदर लड़का सही खेल गया <laughs> चोरी चोरी छुप छुप कर फ्लोटिंग मार्केट फ्लोटिंग मार्केट है नहीं मैं फोन पे बात आ, आगे सीधा है ना एक्सक्यूज मी एग्जिट गेट नहीं फोन पे बात करो गजब बेचती कौन है कहाँ से आते हैं मैं तो हूँ पागल ये कहो हर पल एक्सक्यूज मी एग्जिट गेट क्या हुआ आगे आगे है अरे नहीं मैं फोन पे बात कर रहा हूँ <laughs> <laughs> no, no, no, no. तम bye bye tata goodbye गया